bantwana kaloku ithi iphela imini busenza nto bendisenza i-baseline okay eh, bebefunda um yintoni ke ngoku ijongayo kule nto bendiyifocus yam ngoku mm. hmm? mm. ibikwi-fluence mm. uba bafunda ngotyilika abangakananaqiniso ndijonga nje into ezintathu wethu so kwi-baseline ujonga i-accuracy ne-speed ne-expression um eh, eh, into ebendigxininise kuyo bendifuna ujonga ufunda ngotyibilika so apha kufunda ngotyibilika ndindathatha ndakuhlula kathathu ndajonga uba i-accuracy uba ingaba ulifunda eli gama kakuhle na eh. noba uyalicotha but uyakwazi ulifunda adathe makeup mm. ne and then ke ngoku ndijonge uba ukhawuleza kangakanani ke ngoku ufunda ne ndijonge kwakhona into yoba xa ifikela kwiindawo ezithetha abantu into yoba ungabe uyakwazi ukwenza elalizwi oh, mhlawumbi like uba kukho umntu othethayo unelizwi elikhulu uyakwazi ilizwi lakho litshintsha libe likhulu okanye libe lincinci eke oh, ngeli xesha ke ngoku ubhizi umane ubiza one by one aba yabona ubabhalele umsebenzi aba kaloku andithi besenze i-shed reading nephonics eh. wethu mm. ngoku bekukho umsebenzi bebewenza yaqonda okay. wobhala so njengoba bebhizi nje ndibize nje because ndimnika umzuzu anyway umntana oh. yaqonda loo ndimbizile yaphinde abuyele uqhubekeka enzela umsebenzi bewenza so noba uyacothisisa noba uyafunda noba uyathini one minute qha one minute kuba kaloku ndiyi-baseline oh, okay. and ke ngoka ndimncedisi xa Oh. A-a, andimncedisi. Noba igama olibhudile. Noba igama olibhudile kuba kaloku ndiyathesta nje, mm. yaqona? Mm. Kukujonga into yoba ithini ingxaki yakhe. Oh, okay. Ayona pho ndawo ndizabanceda khona xa ndise ndibabeke ke ngoku apha ezigruphini. Mm. Ndi ngela xesha le group guided reading, ne? Sendiza sendibazi ke ngoku abanengxaki phi abangakwazi nokuqala nokuqala ukufunda. then uzawuthini ke ngoku uzabangenisa njani ukuze bakwazi ufunda nabo heyi mamela and bebebeliqelanyana ke kodwa ufumana ukuthi uba umntwana akakwazi nobiza igama eli lokuqala yes Eh. imandi ke bona njengoba xa sendibagrupishini Mm. kuba kaloku andithi every week ndifuneke ndibone la maqela Mm. aba le group uyithethayo ndifuna uyiprioritize Okay. ndiqale ngabo mm. and ndimane ndibabona qho ngelaa xesha ligroup guided mm. bona ke kuzawufuneka ndibaqalise kwasekuqaleni ke kuzawufuneka ndibenzele namakhadi mm. ne badibanise batshathise batshatshiswe nobumba nezikhamiso sizawuqala phayana kuba kaloku lelona xesha endilolisebenzisa eli legroup guided uba ndisebenze nabo beyigroup kangoba le group yabo mm. andifuni noba ibe nkulu kakhulu ndifuna nje ibe ncinanana so that ndiyazi ke ngoku uba funeke ndiplane ke ngoku imisebenzi efuneke ndibaqalise kuyo